La muerte de Juan Andrés Benítez el pasado 5 de octubre ha levantado polémica social y mediática y ha dañado la imagen de los Mossos. Los diferentes vídeos y pruebas que han salido a la luz han hecho que la jueza que lleva el caso haya imputado a nueve Mossos y la autopsia señala que la muerte del empresario del Shampla fue de naturaleza homicida se han producido dos multitudinarias manifestaciones en el barrio barcelonés del Raval, donde se produjeron los hechos, y se ha creado una plataforma ciudadana para pedir que se aclaren los hechos. El movimiento antisida y el LGTB e han presentado una denuncia por el comunicado del Sindicato de Policía de Cataluña sobre el caso que consideran xenofóbico. ACEGAL, entidad que representa al empresariado LGTB catalán y al que él pertenecía, ha dado la cara para preservar su imagen, y sus representantes han pedido explicaciones a diferentes instancias gubernamentales. Los partidos políticos no han sido la excepción en esta polémica, pero quizás no se les ha escuchado tanto. Por eso, desde IDEMTV hemos querido hablar con las sectoriales LGTB de los partidos catalanes y si bien todo el mundo lamenta la muerte de Juan Andrés, da condolencias a los familiares, amigos y socios de Acegal y pide el esclarecimiento de los hechos, si hablamos de asunción de responsabilidades políticas, se genera una clara división entre los partidos. Habría un bloque, formado por Iniciativa para Cataluña Vers y la CUP, que pediría la dimisión tanto del consejero de Interior Ramón Aspadalé como del director de los Mossos Manel Prats. Desde el PSC solo piden la de Prats, aunque de forma contundente. Los tres partidos creen que ha reaccionado muy tarde a unos hechos que consideran graves. Entenem que des del primer minut que van sortir els vídeos ja s'havien d'haver apartat els Mossos d'Esquadra. Els timings han sigut molt lents i sí que no ens conformem només amb amb la imputació sí, i l'apartació la, i de, dels Mossos d'Esquadra, sinó que també demanem la dimissió del, del cap de policies i també del propi conseller per no haver complert uns timings que creiem que són raonables. Reclamem, reclamem transparència, en aquest cas. Eh, demanem la dimissió del director general perquè considerem que la seva actuació no ha estat clara i com que necessitem que torni a haver confiança en el cos policial, necessitem algú que pugui donar aquesta confiança i aquest senyor ja l'ha perduda. En este sentido, Esquerra Republicana se suma a la crítica por la tardanza y añade otras. Sí que ens preocupa molt la resposta que ha tingut el Departament d'Interior davant d'aquest cas. És a dir, no pot ser que des d'Interior es doni una versió a l'inici de tots aquests fets que dia rere dia ha estat desmentida doncs, per videus, testimonis i altres fets. No entenem eh, que el Departament no hagi fet ús dels elements que té, del, eh, de la Comissió d'Afers Interns que, que disposa, per tal d'aclarir aquest cas, prenent declaració als agents, documents intentant investigar què va passar aquell dia al Raval. I en tercer lloc jo crec que no s'entén eh, que davant d'uns fets tan greus no es prenguin mesures cautelars contra els agents que van participar en aquella operació. Des del PSC piden la dimissió de Prats i una major transparència en el cuerpo. Nosaltres emplacem al conseller d'Interior a que depuri les responsabilitats i que es faci una investigació per tal d'aclarir quina és l'actuació real dels Mossos, què és el que va passar, i que la Policia Nacional col·labori per, per trobar la veritat de tot plegat. Desde la CUP se pone también el acento en los mecanismos de control y transparencia del cuerpo policial catalán y critica lo que valoran como corporativismo. aquí tenim un problema que és que qui controla la policia, diguéssim. Si la, la política o, o la gent que està en els departaments eh, no estan controlant o no estan verificant les actuacions que està fent la, la, els propis agents, la feina del conseller i, de, i del director de, dels Mossos hauria de ser més aviat d'investigar el que està passant i no tant de sempre voler defensar el cos. Amb el cas de, de Juan Andrés s'ha vist clarament, però amb el de l'Ester Quintana encara va ser més exigent exagerat, no? I sembla que a, a, els Mossos, a més de ser un cos policials, s'hagi convertit en un lobby de pressió perquè resulta que els sindicats no permeten que hi hagi el mínim dubte sobre les seves actuacions, etc. La CUP remarca que no és l'únic cas i que hi ha un canvi de model policial. Aquest cas, com molts altres, eh, porten a que s'hagi de qüestionar, evidentment, les, no només el model de policia, sinó totes les actuacions que estan fent i, i com volem resoldre els conflictes que hi ha al carrer. Iniciativa per Catalunya Verds recuerda que anteriores gobiernos habían apostado por un modelo de policía que consideran más transparente. Que hi ha hagut un, un canvi de model. Nosaltres, quan, quan vam assumir interior, sí que vam incloure tot el tema de, del programa LGTB dintre dels Mossos, el, el codi d'actuació, això en arribar al govern de Convergència va ser de les primeres coses que, que es va treure, també han eliminat tot el mm, tema del comitè ètic. Des Esquerra, que tiene un acuerdo de gobierno con Convergència i Unió, aunque se considera que es necesario hacer cambios en los Mossos, cree que no hay que precipitarse en la petición de asunción de responsabilidades políticas hasta que no se averigüe la verdad avançar cap a l'aprofundiment democràtic, en aquest cas del, del model policial. Per tant, a vegades, i durant aquestes setmanes ho hem vist, s'ha posat molt l'atenció amb si només eh, havia de dimitir una persona o una altra, quan de fet una dimissió no sempre ho arregla tot. Sin embargo, el republicano reclama que se investigue hasta el final para poder modificar todo aquello que no ha funcionado correctamente y castigar a los culpables. Convergència y su sectorial LGTB Convergáis marcan la diferencia, ya que no consideran que haya que asumir ninguna responsabilidad política, sino investigar los hechos y castigar a los culpables si los hay. respectem també la reacció de la gent, és lògic, és a dir, el, el, el, el fet va acabar d'una manera molt tràgica, que és amb la mort d'una persona, que és el pitjor que pot passar, i per tant eh, això desperta doncs, eh, moltes reaccions i molta ràbia i jo mateix ho he, ho he viscut en, en, amb companys del col·lectiu i amb els representants de l'entitat i de l'entorn de, del senyor Benítez i és lògica aquesta ràbia, vull dir, perquè al final doncs, és la mort d'una persona, no? Però, bueno, mm, jo crec que també hem de tenir un punt de, de, de fredor en el sentit de, de deixar que hi hagi això, doncs el màxim de transparència y, evidentment el càstig perquè sigui responsable d'haver fet alguna cosa que no li toca fer. Señala que un cuerpo policial no es nunca fácil de manejar y le consta que se están haciendo cambios de forma continuada para mejorar el funcionamiento de los Mossos. Con todo, se muestra crítico con la polémica suscitada y con la actuación de los medios. Lamentem bastant que, que la premsa hagi estat fent tot aquest eh, debat sense saber exactament què ha passat, sinó a partir de, de, de proves vídeos, no? Desde IDEMTV nos queda seguir informando de las novedades que aparezcan tanto del caso como de las reacciones sociales, judiciales y políticas, siempre desde el compromiso con el colectivo LGTB y desde el rigor y el pluralismo.